Bueno, vam fer en diferents àrees de treballs finals de carrera, en particular la de de Web Semàntica i la de .NET. Vaig començar amb .NET, després va passar a portar l'assignatura a una altra professora, que després ens explicarà la seva, la seva experiència. En principi, els projectes finals de carrera, les assignatures hi ha pocs estudiants, però com que ho vam provar moltes àrees, podem dir que podem fer la prova i durant diversos semestres han passat com 50 estudiants pel, pel presenta. Perquè a la UOC teníem, jo crec que teníem un problema amb els projectes finals de carrera, que és que quan acaben el projecte final de carrera els estudiants han de presentar la feina que han fet. A les presencials fan una presentació oral, amb transparències, llavors expliquen el que han fet i hi ha un tribunal que li fa preguntes. A la UOC el que fèiem era que l'estudiant entregués un fitxer, fet en PowerPoint o alguna altra eina semblant, i els professors, el comitè que avaluava aquell projecte, es llegien el PowerPoint i després feien preguntes. Clar, algunes competències com la com l'exposició oral, presentar en públic, en una situació d'estrès i tal, doncs no les treballaven. Llavors vam intentar fer aquest sistema perquè s'assemblés el més possible a una presentació presencial doncs, que fan les universitats clàssiques. Bueno, va ser molt senzill, simplement vam ficar l'eina, els vam dir als estudiants que un cop acabat el projecte havien de fer un vídeo de 20 minuts, com a molt, només de 20 minuts, on t'expliquessin la feina que havien fet, llavors els hi vam donar un conjunt d'eines que podien fer servir per gravar el vídeo, i els van explicar com funcionava l'eina. I a partir d'aquí ja va estar, els estudiants van fer el seu vídeo i els van pujar. I després, un cop havien pujat el vídeo, van fer servir l'eina, perquè l'eina té un espai on es poden fer comentaris, per fer el debat virtual, on els professors feien preguntes a l'estudiant sobre el treball que havia fet i ells responien allà mateix. Es basava, per una banda, en la qualitat del vídeo, és a dir, no la qualitat de si està molt ben fet des del punt de vista multimèdia, sinó la qualitat de si explicava tots els continguts que, que havia d'explicar, és a dir, quin era l'objectiu del projecte, la motivació, què s'havia fet i quines eren les contribucions, i després en les respostes del debat virtual. I una altra, i una altra cosa que hem fet amb el Presenta és fer-ho servir per distribuir videotutorials als estudiants. A vegades ens trobem que els estudiants havien de fer servir eines que eren complicades de fer servir, d'instal·lar o, o qualsevol cosa. Llavors el que fem és fer vídeos on s'expliquin com han de fer servir aquestes eines i pujar los al presenta. És una manera visual i molt fàcil de que ells aprenguin què han de fer i com ho han de fer. I aquí canvia una mica l'experiència, bé, només és el consultor qui puja els vídeos i els estudiants simplement el que fan és consultar la informació que hi ha en ella. Però també he tingut molt bona, molt bona rebuda.